hello friends good Modi care morning दोस्तों मैं डॉक्टर एन सिंह दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है चलिए दोस्तों आप लोग को अक्टूबर 2020 का मैं एक्स्ट्रा पीवी धमाका ऑफर के बारे में बताने वाला हूं इस वीडियो में मैं आप लोग को हमारी कंपनी मोदी केयर कंपनी ने जो है एक्स्ट्रा पीवी धमाका ऑफर दिया है उसके बारे में पूरा डिटेल बताऊँगा इसको जानने से पहले मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को ज़रूर दबा दीजिए दोस्तों तो चलिए आप लोग को मैं एक्स्ट्रा पीवी धमाका ऑफ़र के बारे में बता दूं यह ऑफ़र कंपनी ने हमको जो है अक्टूबर मंथ में दिया है एक अक्टूबर से लेकर के अट्ठारह अक्टूबर तक है जैसा कि आप जानते हैं कि हमें इससे पहले भी हमारी कंपनी ने जो एक्स्ट्रा पीवी धमाका ऑफर दिया था लेकिन दोस्तों बात इसमें सिर्फ इतना है कि इससे पहले डबल आ, किया था इसमें जो है फिफ्टी परसेंट जो है किए हैं जो लोग कंसल्टेंट हैं यानी कि एक अक्टूबर से पहले का ज्वाइनिंग किए हैं उनके लिए यह ऑफ़र एक तारीख से लेकर दस तारीख तक रहेगा यानी कि अगर सौ पी का ख़रीदते हैं तो उनका डेढ़ सौ पीबी हो जाएगा और जो लोग एक अक्टूबर या एक अक्टूबर के बाद ज्वाइनिंग करते हैं उनके लिए ऑफ़र अट्ठारह तारीख तक रहेगा तो दोस्तों याद रखें कंसल्टेंट के लिए जो है एक तारीख से लेकर दस तारीख तक है और जो लोग एक अक्टूबर या एक, एक अक्टूबर के बाद में ज्वाइनिंग करते हैं उनके लिए ऑफ़र जो है अट्ठारह तारीख तक रहेगा एक चीज़ ध्यान दें दोस्तों जो यह हमारी मोदी केयर कंपनी ऑफर दे रही है यह सिर्फ हमारे टाइटल को चेंज करने के लिए दे रही है न कि इसमें पे आउट मिलेगा आपको इसका पेमेंट नहीं बनता है सिर्फ जो एक्चुअल आपका पीवी रहेगा उस पर ही आपका जो पेमेंट बनता है तो दोस्तों याद रखें और इसको कंठस्थ रखें कि नहीं हमारा जो है एक्स्ट्रा पी जो मिल रहा है हमारे पेमेंट के लिए नहीं मिल रहा है हमारे टाइटल को चेंज करने के लिए मिल रहा है यदि हम दस परसेंट पे हैं तो तेरह परसेंट पे जाने के लिए हमें आसानी हो जाती है तेरह परसेंट पे तो सोलह परसेंट पे आसानी से चले जाएंगे सोलह परसेंट पे तो उन्नीस परसेंट पे डायरेक्टर बन सकते हैं आर अचीव कर सकते हैं जीबीडी बन सकते हैं तो ये हमारा लेवल यानी कि टाइटल चेंज करने के लिए सिर्फ कंपनी ने दिया है ना कि हमें इसका इंसेंटिव देगा इसका पेमेंट देगा तो याद रखें दोस्तों जो हमारा पचास परसेंट एक्स्ट्रा दे रही है उस पर पेमेंट नहीं बनेगा जो हमारा एक्चुअल होगा उसी पे बनेगा और दूसरा निर्देश ये है कि आप जो है फास्ट स्टार्ट टेन परसेंट में भी इसको जो है इंक्लूड नहीं कर सकते हैं और फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर में भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं उसके लिए आपको अलग से करना ही पड़ेगा या फास्ट स्टार्ट टेन परसेंट या फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर में नहीं मान्य होगा जो फिफ्टी परसेंट एक्स्ट्रा पी भी मिल रहा है याद रखें दोस्तों यह फास्ट स्टार टेन परसेंट में नहीं मान्य होगा जो फिफ्टी परसेंट है और फास्ट स्टार डायरेक्टर में भी नहीं मान्य होगा एक और निर्देश है कंपनी का कि आप अगर एल अगर क्वालिफाई कर रहे हैं एल अगर आपको मिल रहा है तो एल में भी यह नहीं जुड़ेगा उसके लिए तीन हज़ार छः सौ जी पी करना ज़रूरी होगा तो आप जो है इतना निर्देश याद रखें यह जो है एल में भी इसका मान्य नहीं होगा है दोस्तों मैं आपको बता दूं आप अपने टाइटल को चेंज कर सकते हैं जो 50 परसेंट एक्स्ट्रा आपको पीवी धमाका दे रही है अपने टाइटल को चेंज करिए अपना प्रमोशन करिए अगर प्रमोट कर जा रहे हैं तो उस लेवल से आपको पेमेंट करेगी अगर दस परसेंट पर हैं अगर फिफ्टी परसेंट एक्स्ट्रा पा करके आप अगर तेरह पर जा रहे हैं तो तेरह परसेंट के हिसाब से आपका पेमेंट बनता है तो दोस्तों यह एक्स्ट्रा पीवी धमाका ऑफर मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हमारी कंपनी एक अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक दे रही है और जो लोग कंसल्टेंट हैं उनके लिए 10 तारीख तक रहेगा और जो न्यू ज्वाइनिंग वाले हैं उनके लिए जो है 18 तारीख तक रहेगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग को यह बात पता चल सके गुड मोदी केरमानी